不，这可以帮你。你是不是哦？刚刚我就是摔倒，打爆他！喂喂喂，大家早安，现在是早上，我不知道早上几点，所以现在是零下六度。今天我的 challenge 就是要 hiking，在这些 snow snow snow everywhere snow 的地方 hiking。但是问了我住 hostel 里面的那个人，可不可以 recommend some hiking trails，然后他说 not today。但是。 没有东西是可以阻止到我的，所以我打算去丹涛，然后先买食物，然后准备好上去中间，然后再继续 hiking。好兴奋诶！我哋趁而家排紧队买嘢嘅时候，就开翻个作战会议先啦。作战会议好简单，我仲未谂住去边嘅，但系重点要系补给。阵间上雪山，我食咗早餐啦，喺 hostel 嗰度。但系，诶。 为什么我在说广东话？哦？好了，没关系了。 <laughs> 现在就说，就是我买了什么，买巧克力，然后面包买 banana，然后买水。这个 m e t a p h o r 我不知道我今天有没有机会可以去到。如果不能的话，我可能明天就要放弃另外一个景点。希望这些可以够我撑一个下午吧。嗯，现在有一个很大的问题，它今天太大雪，唯一一个很好走的就是走这里，但是今天应该不能走，因为太大雪。然后在上面，他说不可以走。 辣啊！ 所以说嘛，有时候选东西超级慢，也不是全部都是坏的事。它超级烂，其实是它烂。我现在是十一点五十多分是来到这里，打算去 h i k g 然后他跟我说不能 hike，那我可以怎么办？没办法然后我就想，没有可能来到 Switzerland，什么都不去，最高的那些地方看一看都不看。然后我想了很久，唉，最后还是花了那个钱买。但是它重点是什么？它是十二点之前，它是七十六 francs，它十二点以后变成五十八，它是七。 十六变成五十八，只是因为十分钟。如果他不叫我等十分钟，我就直接上去的话，我就白白浪费了二十分。然后我真的是打爆他。我在想怎么 utilize 这个 train ticket。我们从这里这个小壁垒，然后直接上去追 top。但中间有很多不同的 station，我觉得最棒的话应该是每个 station 停下来。然后他说有可能可以给我在中间走下去，如果有可能走下去的话，我觉得也可以了了我 hiking 的心愿吧。 希望他给我 hike 吧！明明穿了那么多，超级热血，我还还准备了很多哎，我还想了很多怎么拍那个 hiking 哎，哎，不知道等一下可不以吧？我们上去，应该那边超级美，希望可以拍超级美的风景给你们看吧。哎，现在火车到了，快点去吧。 现在我就来到中间其中一个站，叫 r i v e r b e r d 现在是多高呢？两千五百米。这里很多人应该是 skiing 的地方。我是因为肚子饿，然后看到有餐厅，对， <laughs> 停在这里随便走一走。我看那个地图，应该它有更多更多的东西吧。我终于知道为什么 literally 他说没有可能 hiking，因为不是我的镜头的问题。下面。 是真的看不到东西，东西也看不到，那怎么 hike 呢？现在就从这个 train station 走出来，然后走到最上面这个叫 g o n a g r a s 的地方，发现一样东西。这个天气。 真的真的，literally 什么都看不到。但是我觉得不上来好像很浪费，所以就随便走走，在这里躺一下，躺在学校待一待，看看附近有什么吧。在坐车想的时候，我发现我追求的东西不是坐那些 train，不是坐什么东西去一个很美的风景看一眼。我想要的东西可能是真正用自己的脚走路，用那个 effort 才得到的那个风景，是一些根根本性的东西。Oh damn！ 找一个很好的天气很重要。我们现在走一走，看一看附近这个地方有什么看吧。 所以走上去以后，应该说是那个是最高最高的点。如果这个太阳可有维持一段时间的话，也彻底把那些雾弄走，我就可以看到。 想到这里跟我猜的一样，一根都没有。因为哦，正常来说是在这个地方可以看到不一样的山嘛，同一个山看另外一个山，好像不错。 这里，其他的介绍就是那么简单，一步就可以把你秒掉，一步他在这里。 是我现在就是躺在这里，好奇怪，只能跟你们说话。我的鞋是热的，真的。想不到我继续拍片，今天的风天气影响不好。还有明天啊，是不是嘛？是不是哦？我觉得可以值得在这里待多一待，看那个太阳。如果它越来越大，那我看的东西就越来越多。路是人走出来的。 好宅哦，一个人走路，然后走回去自己的路。滑倒了，滑倒！刚刚走这里下来，直接滑倒了。啊啊啊！看到了，看到了！现在看到风景越来越多了，好像看到。了。 刚刚我就是摔倒，摔倒，摔倒，摔倒，分手，感慨，是不是？我感慨，最好的事情不是一个超级好的风景上来，呜，刚起了一些不幸运，然后走上来什么都看不见，待在这里，丛林什么都看不到，有那个太阳把那些雾打走，从没有到有，那个过程才是人生最棒的一个人的旅行。 不知道怎样嘞，幸好我有 YouTube，是感觉好像是真的跟一个朋友在说话，分享我的经验。孤独？寂寞？那不寂寞。孤独，一个人就是叫孤独啊，但是我没有觉得哦。超级幸运嘞，终于可以看到整个风景，后有阳光。那些雾也散了。 这是为什么来到 g o n a g r o s 就是因为在这里可以找最好的风景，看这个 Matterhorn。Matterhorn，大家都知道很有名，很有名的香蕉巧克力。我现在没有，他那个雪山就是在这里。很幸运，很幸运，我们这次来的时候什么都看不见，但是在走之前还可以跟你们分享那么美丽的风景。我们这种。 妈妈欣赏这个风景吧。 天下無不散之筵席，而家火車嚟啦，要同 Matterhorn 講拜拜 e 啦。這個地方真的很美，我很喜歡這個地方。它那呢個 Matterhorn，look at that，gorgeous！大自然就是那麼美麗，就是那麼神奇。搭火車回去咯，大自然真的，我還要強調一次，很美，很美，很美。 喂，现在我们已经回到那个 Service to Main Street 里面。今天哦，天气超级差的一天，天城慢慢有太阳出来，今天风景超级好哎。所以说嘛，有希望是最重要的，人生没有希望。那你在这里干嘛呢？哎，如果你红色那个长方形的框框还没按的话，smash 那个 button。所以，我们明天去 Interlake。n 嗯。 下个影片很期待吗？希望也可以看到今天一样优美的风景吧。擦一擦你的鞋子。